बेलायतमा रहेको मगर महिला कम्युनिटीको बेम्बली शाखाले झापाको दमक र कमलका दुईजना विपन्न तथा जेहेन्दार मगर छात्रालाई छात्रवृत्ति बापत शैक्षिक सहयोग गरेको छ शाखाले दमक नौ इटाबट्टास्थित सरस्वती माविमा अध्ययनरत रिता आले मगर र कमल एक सरमपाडास्थित नरेन्द्र माविमा अध्ययनरत भीमा थापा मगरलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोगका लागि जनही पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको शैक्षिक सहयोग प्रदान गरेको हो सामाजिक सञ्जाल मार्फत परोपकारमा संलग्न दमकका काजी राउत मार्फत सो कम्युनिटीको बेम्बली शाखाले सो रकम पठाएको हो प्राप्त सहयोग रकम दाता संस्थाको आग्रह अनुरूप एक वर्षको वार्षिक शुल्क विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री ती दुवै विद्यालयमा पुगेर हस्तान्तरण गरिएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत राउतले सो शाखामा ती छात्राहरूको शैक्षिक निरन्तरताका लागि सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी गराएपछि संस्थागत रूपमा सो सहयोग रकम पठाइएको मगर महिला कम्युनिटीको बेम्बली शाखाकी मन सुनुवारले जानकारी दिएकी छिन् ती छात्राहरूले आगामी दिनमा अध्ययनलाई अनुशासनपूर्वक अघि बढाएको खण्डमा आगामी वर्ष पनि सो सहयोगलाई निरन्तरता दिइने दाता संस्थाले जनाएको छ सो सहयोग हस्तान्तरणका लागि नरेन्द्र जनता मावि पुगेका सामाजिक अभियन्ता राउतलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्री कार्की सहित शिक्षक विद्यार्थीहरूले स्वागत गर्दै सहयोग प्राप्त गर्न भूमिका निर्वाह गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए सो अवसरमा राउतले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरका लागि विद्यार्थीहरूमा शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न घरदेखि विद्यालयसम्म ध्यान दिइनुपर्ने औल्याए सरकारी विद्यालयलाई पढाइमा के सुदृढ गर्नुपर्छ केही लागु पर्नुपर्छ यसमा चाहिँ लाग्नको लागि शिक्षकको अहम भूमिका हुन्छ अझ शिक्षक मान्ने अब प्रमुख विद्यालयको प्रमुखको अत्यन्तै भूमिका हुन्छ अर्को कुरा हाम्रो अभिभावक सरकारी विद्यालयमा पढाउनु हुने अभिभावक पनि एकदम निष्क्रिय भएको मैले त्यतिखेर पाएको थिएँ जो बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म छोराछोरीको स्याहार सम्भारमा लाग्नुहुन्छ र जसले सामुदायिक विद्यालय हाल्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीले कस्तो कपडा लगाए कपाल परे कि परेनन् उनले गएर खाजा के खान्छन् त्यो विषयमा चाहिँ अत्यन्तै निस्किनु भएको मैले त्यस पाएको छु त्यो महसुस मलाई भएको छ र दुई समुदायको विद्यालयमा अहिले चाहिँ